ごちそうさまでした。 ございます。6時50分ですね。夜全然寒くなかったですね。結局半袖、T シャツで寝ても全然寒くなかったです。暑いくらいで T シャツになっちゃいました。今の方が少し寒いぐらいですね。でも全然大丈夫です。本当にすごい密封度が高いっていうか、 全然外の寒さが入ってこないですね。 では朝ごはんにしたいと思います。ちょっとめんどくさくなってカップラーメン 黑气三分太阳。